佢個輸入輸出咧總共有三個，咁好精密嘅控制佢都得，但係有限於三個啊嘛。咁如果你真係要啊，好似上一次我嗰個鋼片琴咁，控制三十幾個音咧，咁你必須要用 Arduino，唔止啊，用 Uno 都做唔到添嘛，因為 Uno 始終都係得十幾個輸入輸出，我哋要用到 m a c 二五六零先至可以控制幾十個音，係咪？ 講到要控制咁多件嘢，好似好複雜咁添。但係其實咧，深有深學，淺有淺學。如果我哋先由簡單嘅外專奴入手咧，其實都唔係太難嘅。而且外 n o 咧咁多款咧，嗰個用法咧都係好相若嘅喎，都係用相同嘅一個程式界面。咁大家都用 C 加加去編程嘅。咁所以今日咧，卡洛斯咧就為大家預備咗一課外 n o 嘅入門。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 佢有 D 零至 D 十三嘅数码输入或者输出，而有 A 零至 A 五嘅模拟输入或者输出，喺好多工作上咧都非常够用噶啦。而真系要用到 mega 二五六零咧，你就有 D 零至 D 五十三咁多个数码输入输出，而模拟输入输出咧都有 A 零至到 A 十五。而当你要玩到物联网嘅时候，你可以喺 Arduino 上面加个 WiFi 嘅模组，亦都可以直接选用。 附有八二六六或者 ESP 三二二嘅 n o t e MCU。一般我哋要学习外 n o 嘅编程咧，电子零件就不能缺嘅。所以有啲外 n o 嘅套件咧，就有一大盒零件附送嘅。最常见嘅就系 LED 啦，即系发光二极管咁解，就系单向导电嘅。所以你见到 LED 一只脚系长啲，一只脚系短啲，长嗰只咧就系正极。 而短嗰只就係負極啦。發光嘅元件有 L E D，而發聲嘅元件咧就有蜂鳴器啦，亦都係非常之常用嘅。但系當你要做到複雜嘅顯示嗰陣時，一粒 L E D 就唔夠用啦。好似呢個就係一個七乘七嘅 L E D 陣列，足夠可以俾你顯示一個英文字母啦。啊，要顯示成句句子咁又點咧？咁就要用到 L C D 嘅顯示模組啦。不過佢嘅接駁咧就非常複雜嘅。 需要我哋有陣時會選用 I Square C 嘅顯示模組啊。有咗呢個模組呢，你只需要開 original 同埋佢之間搏兩條電線，就可以好簡單咁顯示文字啦。喺動作輸出方面，一般最常見嘅呢就係陀機，英文叫 servo。咁佢可以作出由零度至到三百六十度嘅轉向。咁如果要氹氹轉超過三百六十度，咁就要用到步進摩打啦。步進摩打同普通摩打嘅分別呢， 主要佢能夠用數碼咧控制佢轉嘅圈數同埋角度。講完輸出元件之後，我哋講下輸入元件啦。輸入元件最常用嘅就係按钮咯。按钮有別於開關，因為按钮咧係有個彈弓喺裏边嘅，撳住佢就會導通，放手就會斷電，有啲似門鐘嘅按钮咯。而家我手上呢兩個元件呢，就係光線感應元件。 左手邊嗰個係普通嘅光線，而右手邊個呢就係紅外線感應元件。而紅外線感應元件呢，更加可以配合紅外線遙控器做出更多變化。除咗電子零件之外呢，我哋更加需要用到麵包板嚟接線。呢款呢，就係一個麵包板嘅擴展板，可以直接插上去 Arduino Uno 上面用，又要方便又要麵包板大塊呢，好多時就要自己動手做啲嘢啦。 為咗方便做編程實驗咧，打後我都會用呢個自制嘅誒 Original 同埋麵包板嘅套裝去做一啲實驗嘅工作。Original Uno 嘅接駁咧，就要使用到呢一種嘅 USB 線。想使用編程咧，先將佢同電腦接駁好，之後上去 Original 嘅官方網頁，喺 Software 嘅下拉式功能表，選擇你所用嘅電腦平台。 例如 Windows 咯，喺下載頁咧，佢會要求你捐款資助嘅發展。當然佢唔係強逼你捐嘅，所以可以揀 Just Download。Download 及安裝之後可以直接啟動 a r d u i n a l 喺 File 下拉式功能表咧，都係一般嘅開檔、存檔等等。比較要注意嘅咧就係 Preference 嘅選項喺度咧，可以調校編程嘅字體大小。 而將來咧，如果要使用一啲特別嘅 original 嘅版本咧，亦都要喺 additional board manager URL 嗰度輸入嗰種 original 嘅網址。下拉功能表唔算多，除咗 add 之外，有 sketch。sketch 裏邊咧，大家要注意嘅就係 include library。安裝某啲外接元件嗰陣時咧，我哋就喺呢度增加編程嘅資料庫。 而喺 Tools 嘅下拉式功能表咧，要注意嘅就系 Board Manager 啦。当你喺头先 Preference 度增加咗新嘅 URL 咧，就可以喺度增加新嘅 Board。而家我哋当然就咁拣翻 u n o w 咯。当你成功连接咗个 u n o 咧，喺度应该有啲新嘅 c o m p o r e t 出现嘅。咁你记得选择咗佢啦。好啦，到嚟了解下编程啦。一般最简单嘅程序咧，都分成两个部分。 一個部分咧叫做 v o i d Setup，而另外一部分咧叫 v o i d Loop。喺未真正識寫 C 加加之前咧，我哋不如開啟一個示範檔嚟睇下先。Examples 裏邊我哋揾到 Basics，就揾到一個叫 b l i n k 嘅程式。呢個程式就最簡單不過啦。喺 v o i d Setup 裏邊，佢只有一句啫。 就喺 Pin Mode 裏邊括住咗 LED Built-in 同埋 Output。呢個 LED Built-in 咧係咩咧？就係底板上高嗰粒 LED 咯。其實咧就話俾你聽，十三呢只腳咧係 set 為輸出 Output。而喺正式程序 Loop 裏邊咧就有四句喎。第一句咧就係 Digital Write LED Built-in High。 意思就係將一個高電位咧，係數碼寫入去十三腳裏面。咁下一句 delay 一千又點解呢？喺隔離嘅 remarks 裏面，我哋見到啦，其實即係 wait for a second，等一秒鐘咁解。下面嗰兩個意思差不多啦，就係將個低電位寫入去十三腳，又等一千微秒。咁大家已經可以想像到。 個編程係叫眼燈閃下閃下咁樣，按左上角呢個箭嘴上載程式上載咗之後咧，你就見到內置嘅 LED 喺度閃下閃下啦。嗱，跟住落嚟，我哋玩深入啲咯。我哋用真正嘅元件，而唔用內置嘅 LED。喺呢度咧，我哋仲需要一粒限流電阻去保護 LED。 跟住我哋需要两条嘅针线，将 L E D 两脚打横插喺面包板上面，长嗰只正极咧就再接驳一百二十欧嘅电阻，再经过一条红色嘅线连接去 Uno 嘅 D 二数码输出，而为咗构成回路咧，L E D 嘅短脚咧就要接驳去 G N D ground。 其實即係負極咁解嗱。如果實物睇唔清楚咧，我哋试下用下天加 cat 嘅線路設計功能，將個線路直前畫出嚟啊！大家咧都用过天加 cat 嚟畫立體物件啦，而天加 cat 嘅線路設計功能咧都非常好用噶，好多零件都可以喺呢度揾到，甚至連 i n o 啊、面包板呢啲都可以揾到。為咗清楚顯示咧。 更加可以將正極線咧 set 成紅色，負极線 set 成黑色，甚至可以輸入程式碼嚟模擬一次。大家留意到程式碼上面咧，我哋將 LED 標誌咧改成數目二，因為我哋而家用緊第二腳嚟驅動 LED 嘛。按模擬咧就會見到程式咧係編寫成功嘅，眼燈喺度閃下閃下。 翻翻真實嘅情況，做相同嘅程式改動，就自然係無往而不利啦。喺今日呢個 Arduino 嘅入門節目裏边咧，我识教咗大家點樣用 Arduino Uno 去控制一眼紅色嘅 LED 去閃下閃下。但係跟住好戲在後頭，因為咧我哋今日都介紹咗唔少嘅電子零件嘅，包括輸入輸出。 喺往后嘅节目咧，我会逐一介绍大家点样可以用 Arduino 去控制佢哋嘅。吓，大家一定要留意我嘅节目啊！拜拜。